ta athletica he antisphyresis hen he antisphyresis duo ho monos agon ho HAPLUS agon tria he antisphyresis epic hortu tessera he antisphyresis epi pedius scleru he antispairisis epi gepedu scleru pente ho di plus agon hex ho mictos di plus agon hepta he antispairistria octo ho antispairistes ennea to dictuo ton plectron deca he sphaira anti sphairiseos hendeka to dictuon dodeka ho sullogeus ton sphairon ho sphairo sullectes triakaideka to pedion anti sphairiseos to gepedon anti sphairiseos Tessaracaideca. to anastrofon ctupema. πεντεκάιδεκα, χε εκμπολεέ, χεκάιδεκα, το τούμα, το κάθετον, χεπτακάιδεκα, το παλαμιάιον κτούπεμα, οκτοκάιδεκα, χε επιτραπέζδιος αντισφάιριζης, εννέα κάιδεκα, χε αντιπτέριζης.